di sediakan Melayu je Melayu Tuan-tuan dan puan-puan Tibalah masa yang ditunggu-tunggu ya. Bersama artis dari Kuala Lumpur Pernah menjuarai Akademi Panah Lita Spoknya Akademi Gapamu Duit Panah Lita Akademi Gapamu Fantasia Pernah menjuarai Akademi Fantasia Ketujuh belah Dipersilakan Endoro J Balik dulu okey. Kau kena ya, jambut. Yalah, terima kasih, Abu Dali. Okey, ayo, okey, terik. Tak apalah. Alhamdulillah, okay. baik. Kita tak nak balik gerak, eh, dia gigi orang. Okey, dulu lah. Ayo, Haji, pergi baru. Dua, ayo, Haji. Okey. Lani tempat kita banyak sungguh ubat tipu. Ada rata-rata kau duduk dengar boleh jadi lemah punggung lalulah tak mikir tak boleh dia tempat datang mana benar dodok laku jadi honi kena patuh ubah ada kualiti apa masih cukup bagus ah, dengar informasi beli ubah yang betul makan kohon pula Onok dia jadi kita eh, eh, Lagi tumpik kita Dalam salib Kapal kita Dia kena lagu tu Sapa dia tempat nyesa Susah dulu pendapatan Di bawah mati Goyak betul dengan nakit dari beli beli ubat kualiti hanya beli hotok molek luar dari informasi ubat ni tidak reti kalau bunuh kita rugi nak suruh kohon tiga tetek-tetek kena mati sedia satu lagu amat dengan poten mari dah No me queda, no tepat lagi sini lagu anak tepat ada seko anak tepat ada nama Ada sekolah atupa atah jula mokta kudua Tá, da hora. tô pai.